جو کچھ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو عطا کر رکھا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کا سوال کرتے ہیں اس کو ظاہر باطن کی دولتیں عطا کی جاتی ہیں اس میں اس سے شکر کا سوال کیا جاتا ہے اور جو مصائب عالام اس پر آتے ہیں جو طبیعت کے ناموافق حالات آتے ہیں تو اس سے صبر کا سوال کیا جاتا ہے تو گویا کہ اس الامتحان میں امتحانی پرچے کے دو ہی سوال ہیں ایک شکر کا سوال اور دوسرا صبر کا سوال تو جس نے اپنا تزکیہ کر کے اپنے قلب اور نگاہ کو اچھی طرح مضکہ اور مصفہ کر لیا تو وہ شکر کے سوال میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور صبر کے سوال میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اب رہی یہ بات کہ کس چیز پر شکر کرنا ہے اور کس چیز میں صبر کرنا ہے وہ کون سی دو چیزیں ہیں کون سی دس چیزیں ہیں کون سی چار چیزیں ہیں کہ انسان اس کے اندر شکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شاکر لکھیں گے اور اس میں یہ انسان صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو صابر لکھیں گے اور شاکر اور صابر دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی بشارت دے رکھی ہے تو آخر وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس میں شکر کرنا ہے کون سی چیزیں جس میں صبر کرنا ہے وہ چیزیں دو ہی ہیں جیسے سوال اس پرچے کے دو ہیں ایک شکر کا سوال اور ایک صبر کا سوال ہے اسی طریقے سے وہ چیزیں بھی دو ہی ہیں کہ جس کے اندر شکر اور صبر مطلوب ہے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک مال اور دوسرے اعمال مال اور آمال یہ دو چیزیں انسان کے پاس جو دنیا کے اندر ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں شکر کا سوال کرتا ہے اور انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی صبر کا سوال کرتا ہے کہ انسان کو اگر شکر کرنا ہے تو ان دو ہی چیزوں کے حوالے سے اس کا شکر مطلوب ہے اور جب صبر کرے گا تو ان دو چیزوں کے حوالے سے ہی صبر مطلوب ہے ایک مال ہے اور دوسرا اعمال ہے تو مال اور اعمال کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے انسان دنیا کے اندر کہیں بھی اس سے شکر مطلوب ہوگا تو یا تو وہ مال ہوگا جس میں شکر مطلوب ہوگا یا وہ اعمال ہوں گے جس کے اندر شکر مطلوب ہوگا بالکل اسی طریقے سے جہاں صبر مطلوب ہوگا تو یا تو وہ مال ہوگا جہاں صبر مطلوب ہوگا اور یا وہ اعمال ہوں گے جہاں صبر مطلوب ہوگا گویا کہ شکر اور صبر یہ دو جو امتحانی پرچے کے سوال تھے وہ مال اور اعمال ان دو چیزوں پر منحصر ہو جاتے ہیں چنانچہ دنیا کے اندر انسان یہ دو ہی چیزیں کرتا ہے مال اور اعمال کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان جو انوالو ہوتا ہو کسی انسان اس کے اندر منسلک ہوتا ہو یا مال ہے اور یا اعمال ہیں ہاں اگر کوئی تیسری چیز نظر آتی ہے تو ان میں سے کسی کی وہ برانچ اور شاخت ہو سکتی ہے اس کے متعلقات یا لوازمات تو ہو سکتے ہیں لیکن مستقل دو چیزیں ہیں ایک مال اور دوسرے اعمال اور یہی وجہ ہے کہ آپ آسمانی جتنے بھی دین گزرے ہیں آسمانی دینوں کے اندر عبادات کا ضابطہ اگر دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر لازم کیا وہ دو ہی طرح کی عبادتیں آپ کو نظر آتی ہیں یا تو مالی عبادتیں نظر آتی ہیں اور یا جو ہے وہ بدنی عبادتیں نظر آتی ہیں بدنی عبادت کا مطلب اعمال والی عبادت یا تو مالی عبادتیں ہیں صدقات ہیں خیرات ہیں گویا کہ انفاق فی سبیل اللہ ہے تو یا تو عبادت مالی ہیں اور یا عبادت بدنی ہیں بدنی ہونے کا مطلب ان کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے کیونکہ انسان اپنے بدن سے ہی عمل کرتا ہے ہاتھ سے عمل کرتا ہے زبان سے عمل کرتا ہے کان سے عمل کرتا ہے گویا کہ ہاتھ پر ہوا سے خمسہ ظاہرہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو عطا کر رکھے ہیں یہ انہی کے ذریعے سے کسی عمل کو ظاہر کرتا ہے تو تمام عبادات شریعہ ایون کے دین اسلام جو سارے آسمانی دینوں کا گلدستہ ہے سارے آسمانی دینوں کا مجموعہ ہے اور یہ آخری دین ہے اب اس کے بعد کوئی اور آسمانی دین آنے والا نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا کہ تو لکم دین دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی و القم الاسلام دینہ آج کے دن تم پر میں نے اپنے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے اور تم لوگوں کے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر دیا ہے تو گویا کہ بادشاہوں کے بادشاہ نے یہ دین اسلام پسند کر کے انسانیت کو دے دیا ہے اور آج دنیا کے اندر ایک بادشاہ کی پسند ساری پسندوں کی بادشاہ ہو جاتی ہے اور یہاں بادشاہوں کی بادشاہ کی پسند کا عالم کیا ہوگا